ani gas ku chon ga bag da gechan ba ga main gas sa gechan kangi baba gas ka ku di meru ba ga magawo mm kala pardwa kaini mm-hmm. na kai kam na da arsi yani sok chaya palangir ke chag da sid i mamme agda ga sawa na na kai ko sai awon ni ngashi ka ba ka kamana li mm. ka kai ga uriji Ramna zo dreiz la sagi bune de reiz la sagi. Yaske la si da yen kwel ga la si. Mm. Ramra si da ri si da ko. Ko ro ramnyan. Mm. Ase sa rei. Mm. Sa e rei ge bal tu siu. Mm. Da hame le marwe ha ur si nya ga. ur si nya ro patret. Mm. Ase fi la si da nga ko sa wa. Mm. Anya. Hmm. e a togo mm. a te fi jau a mo wani mm. ke hino nyo lo mo sisi ta o he tiki sa wani ne a tun mm. ma sing ke a o si tang wa sa wana a o jing si si kung wang jeda a o jing si si tang si tang wa le juba si tang ka par nga sha man tan a kam ne kam ne ka da si di si la si a go sa nga yi nga shik ni ge la sa go kasawana niyalasaqan atkugushtaqa chasida yasqamashtaqa mandan kodulanga hota kayi ni animana lubuni digalasaqan asan qomeo i aqamne qoryo kay kay kay kay nyagda piani qomus qamna qaysgu shandal a qomus osojge tasirage muchero nyisimbalangnya i hay e iyoronyi yoro ni ge ge barji ge chaya ila sida go ber kunu ngara nge ta ino ge ge barji ge agam ngara sida sis isi so tara darabi tumra mu ge ge shi ge ro nye gro nye buni ra bare dam ga di na buni na kwa sa sai na ha mandan hm mandan kai nge sa ge gu ni ba bai ga zu ta, ri hmm. si nya go si hm la sida nga go be da ge nya ga la sngang si do hakufutara mng'et kuparshi kauriu mm. wai kaka sai gobi kisinyi mm. i masingo ya kwaida ng'ashe siba shochira ngong'etera ishokini matana lena sidari ya kalelge daga ronyi fugu muta iba giga sai sirma giga sai ya baraka meu ya giga sai na hmm ahetu nyokuwa sojiga tasia kichai kwangete danga shi ni wurge do shinga sango wanchi bide singa chinga wa def chuko wa changa do stanga ni gid kwarga tu ni hmm wa def chuko wa hadu ko bari daru do da ba def chuko nga nga ya wa nga hmm. ke chambule ni haya a wachi wa chuko hichi do shinga wo su ta ramna ini se usidi mwana usini mara gade nya hita wa ara urjit yani ara urjit ga nga au gischo ja gobar kieni me wanya re sa ara ara re hmm. suma a nya re suru nya sa de da munya sang bune ja bare nya o ara sida suka ga suma ga bare nga me hmm? ha manal ha ga tanar hmm. bi ga ba kamna ndi ma ju nya go me ne se pais nagi barai spunetia kan bayi go go gonde wande maju dal man da panga je kan garan ga ko garan go bayi go so mu man dala so mbu ma o wala si de ga si da si ha bayi kami ga ga hisai asigi su balang da tayari <laughs> hal su man go ma su ko le binga na ngasu yo ala su ga lo go le bi hablang ra hasigi da da dia ma dia ka ma da so gam da yi mu da kala lai din sir da ga bash a bash ai a ganya ske pati da ga bash bulangi da a ge jag nu a ko pat ge akko kamna ai su ti da kan an go me bune da mutara ya ya ge gaudi ma bagumi hablangi da kala ya la si da ga me oh aya na ga la priani gam ah nganyiri mana lago ya mikewi ane mana lago fukambu, mana lago ah matana matana aya mge nganyi ni ako nge mushonda ni matana lo mandange haki ni bone ane oh. sa mo kusid bela ngada ga anu tae ga de manda ga wan si nu suba dai dang matana lo bai ga ba mun oh da so ga isi da sai ga ta har ga shana mandan shuke gora nya eh oh. Ahora know what's he.